tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi volevo parlarvi un po' degli stereotipi che i canadesi hanno degli italiani perché ho fatto un, video riguardo gli stereotipi eh, dei canadesi e ho detto se sono veri o non sono veri invece in questo video voglio parlarvi di quei stereotipi che io mi sono, senti <laughs> mi sono sentita dire quando dicevo che vengo dall'Italia giustamente eh, <laughs> primissimo stereotipo che la gente si, cioè credo che ormai in qualunque posto tu vada e dici sono vengo dall'Italia, la prima cosa che ti dicono è principalmente ma è vero che mangiate sempre così tanta pasta? E io ho detto sì, la mangiamo sempre, ogni giorno e non capisco dove stia il problema. Voi mangiate sciroppo d'acero e bacon ogni giorno e nessuno mi dice niente. Poi cercano sempre di imitarti, ovvero... <laughs> mi ricordo quando al lavoro avevo detto, eh sì, vengo dall'Italia, la gente ha iniziato a fare Oddio, pizza al pomodoro, ero tipo... Ma chi parla così? And let me handle this. Uh, scusi, babida boopy? Che cosa? Peter, what are you doing? Speaking Italian. Babida boopy? Bibida boopida babida babida. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Boopity papa. Però, uh, il mamma mia, ha detto, mamma mia non funziona, cioè nessuno dice mamma mia. Che cazzo dice mamma mia? Ma dai. Um, <laughs> L'altra cosa è, quando ho detto che vivo a Venezia e cercavo di spiegare un po' Come Venezia, ovvero che non avevamo le macchine, che di solito cammini o prendi il battello, la gente non capiva. Cioè loro erano tipo, non avete la macchina, ma come vi muovete? Ma cammini o prendi il battello? Avete i battelli? Wow, che figata! Io ero tipo, ok. insomma non hanno molto capito perché cercavo di capire sì arrivi con la macchina e l'autobus fino a un certo punto però dopo nella città propria non puoi perché ci sono tanti ponti ho detto e la bici detto che ci sono tanti ponti, non puoi muoverti con la macchina, figurati se ti puoi muovere con la bici! Quindi loro pensano che comunque Venezia sia tipo un'isola deserta dove non arriva nessuno e ci sono solo gli abitanti e tu non esci da lì. Bella la geografia che insegna a scuola qui. Un'altra cosa è, mi è capitato durante l'inverno uh, al lavoro siccome comunque quando io parlo francese si vede che non sono quebecois perché eh, il loro accento è veramente diverso come ho già detto allora tutta la gente dice ah oh, sei francese, sei belga, cioè mai che nessuno pensi ehm, che sono un'altra nazionalità, no, o francese o belga, perché un altro stereotipo è il fatto che Uh, se tu vieni da un paese dove non, dove non, si parla francese, allora sei Superman perché parli francese, dicono oh, wow parli francese ma perché? tipo perché sono venuta a studiare qui, se non sapessi il francese che cacchio ci farei qui, o sai c'è una cosa chiamata gente che studia traduzione, gente che studia lingue, che ama studiare le lingue degli altri paesi. Mm. Quindi sì, hanno un po' questa tendenza di pensare che siccome sei italiano allora tu, tu sai parlare solo italiano. Addirittura alcuni mi hanno detto, ah ma anche in Italia si parla francese. No, si parla solo italiano. Ma perché fare francese allora? mi sono persa su questo punto perché volevo dire un'altra cosa, ma mi sono persa per il fatto della lingua che mi è venuto in mente. Sì, volevo dire che durante l'inverno, siccome la gente mi chiedeva, ah, ma da dove vieni? Dicevo dall'Italia, mi dicevano, oh, non hai mai visto la neve? Ti piace la neve? Vuoi vedere la neve? Com'è la neve? ho già visto la neve, ok in Italia fa caldo, non abbiamo tanta neve, a Venezia sarà caduta la neve due volte, ma visto la neve, cioè non è una cosa formidabile che avete solo in Canada, eh? cioè la neve è un po', un po ovunque, ok? Ok, non siete speciali. Poi riguardo alla temperatura, siccome dico sempre che in Italia fa, fa caldo comunque tutto l'anno e che dico che durante l'inverno cioè il massimo che abbiamo sono 10 gradi e la gente parte a ridere <laughs> oh, oh oh oh pezzenti 10 gradi cioè questo è bikini weather per noi faccio sì lo so perché sono due anni che abito in Canada, so benissimo cosa significa l'inverno canadese e l'inverno italiano, allora loro hanno la sensazione che noi tutto l'anno siamo in spiaggia, <laughs> perché siccome per loro 10 gradi e fa, fa, già caldo, allora noi siamo sempre in spiaggia, quindi hanno questa, questa immaginazione di noi italiani che siamo sempre spiaggiati tutto l'anno a bere il cocktail, a mangiare la pizza e fare mamma mia, esattamente. Ma cosa è, <laughs> che mi sono fatta dire è stato ma non sei troppo bianca per essere italiana? Why are you white? Oh my god, Karen, you can't just ask people why they're white. Familiar faces, worn out places, worn out faces. Uh, scusami se sono pallida e ho il colore del muro. Mi dispiace tanto se non sono nei, nei tuoi standard di come vedi, perché loro pensano che, lo, che, in Italia sono tutti abbronzati tutto l'anno, sono tutti belli, io non mi abbronzo, va bene? Il sole non mi ama, non mi abbronzo, non mi piace nemmeno l'abbronzatura, io sono molto fiera di essere pallida come un elfo e essere dello stesso colore del mio muro, quindi... Uh, non facciamo queste domande, non c'entri molto con le persone in Italia, che è vero che le persone sono sempre abbronzate, mio Dio, come che ho fatto vivere in Italia con, con, questo pallone? Non mi hanno tipo escluso dal paese. Eh, però sì, è stata, questa è stata veramente la cosa più strana che mi sono, mi sono fatta chiedere. Decisamente. Quindi ragazzi, questo è tutto. <laughs> Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!